Gustavo Angulo, vienes de Osakidecha, de trabajar en Osakidecha, al Parlamento Vasco. Y entras además de golpe a formar parte de la mesa, que es uno de los órganos de dirección del Parlamento, y tienes a tu cargo temas tan variados como cultura, EITB y también euskera. Este año el protagonismo se lo ha llevado la pandemia, la gestión de la pandemia, pero la cultura es una de las grandes olvidadas de todo este tema. ¿Qué ha fallado? Bueno, en eh, la cultura ya sabíamos que era importante. siempre, ha estado, siempre ha estado en la agenda de Podemos como una de las prioridades, pero hemos visto que durante la pandemia, con el COVID y con el confinamiento, la cultura ha sido imprescindible. Eh, mucha gente le ha, dado, ha dado la vida el poder seguir eh, escuchando música, seguir leyendo, viendo cine, nos ha abierto las puertas y las ventanas mientras estábamos confinados el gobierno ha llegado tarde. El gobierno no estuvo a la altura al comienzo de la pandemia, eh, Se pues aplicó una serie de medidas para intentar que el sector cultural, que fue uno de los primeros y más afectados, no fuera tan afectado, porque también sabemos que va a ser uno de los últimos en poder empezar a desarrollar su actividad con total normalidad. Pues las medidas que aplicó el gobierno no estuvieron a la altura, eh, no llegaron a todo el mundo que tenía que llegar, llegaron mal, eh, llegaron a, a destiempo y, las, el, intentar solucionarlo tampoco, tampoco estuvo a la altura. Nosotros desde, desde Podemos eh, hemos apoyado todas las medidas que fueran a favor de la cultura en cualquiera de sus, cualquiera de sus aspectos e hemos intentado siempre impulsar a, a más no podía quedarse en los 2 millones de euros que fue lo que propuso el gobierno y vimos que eh, esta propuesta se quedaba francamente corta. Eh, las propuestas de gobierno tampoco llegaban a todo el mundo y esa fue la incidencia o la mayor de nuestras incidencias. Siempre hemos pensado que el mundo de la cultura es mucho más que la escritura, el cine el teatro, también una serie de, digamos, actores que están detrás en bambalinas, como, dicen ellos, que son los que ayudan y los que hacen llegar esa cultura a todo el mundo y a estos eh, las ayudas del COVID no les llegaban. Nosotros desde nuestra formación siempre hemos impulsado para que estas ayudas llegaran a todo el mundo. Hemos, pusimos un marco, un marco amplio y con, una iniciativa que llevamos desde nuestro grupo parlamentario conseguimos que el gobierno pues, aceptara que el mundo de la cultura era, es más amplio de lo que ellos realmente en un principio establecieron. Mm. Aurki, Euskararen eh, dekretua aldatu egingo da, ze erronka dauzkagu Mm, tal de Parlamento eta pres baten ikuspegitik. Pues eh, desde el decreto de, que, se está, que se está haciendo, ¿no? que está haciendo el gobierno sobre la reforma de los perfiles lingüísticos, nosotros creemos que hay que ampliarlas, que tiene que haber un perfil nuevo, que es el perfil repress Es ese perfil de no todos los... No todos tienen que saber eh, escribir un texto al mismo nivel porque no todos usan la escritura en su trabajo. Muchas veces para asistir a una reunión, con saber entenderlo, se amplía, se amplía digamos, el campo del euskera en el, en el trabajo. Así que nosotros tenemos ese impulso, el de ampliar los perfiles lingüísticos y uno de ellos será el perfil de la RIPRES, que es el que nosotros, nosotros impulsamos o vamos a impulsar en los próximos, meses. Siempre hemos apostado por la gratuidad desde el, desde el minuto cero para que la sociedad no tenga barreras a la hora de aprender euskera. La escolarización ha de ser, ha de ser, ha de ser fácil, ha de ser de una forma natural y tiene que poder llegar a toda la sociedad. No solo a aquellos que pueden pagar una matrícula o no solo a aquellos que aprueban ciertos exámenes. Euskalduntze instrumentu oso importante bat da, inzutzen ere, Euskal Irrati Telebista. E, ze erronka dauzkagu hor? Pues, el mayor reto que tiene ITB es la digitalización, la modernización. Eh, los modos de ver la televisión han cambiado, la juventud ya no ve la televisión como la veían nuestros padres, ellos ahora seleccionan y quieren una, TV, una televisión digital donde puedan, donde puedan elegir lo que quieren ver. Y el papel imprescindible de, la TV en la euskaldunización de la sociedad se tiene que hacer patente también en el siglo XXI. No podemos tener una televisión del siglo XX con, con, los paradigmas del siglo XX en el siglo XXI. ¿no? Eso tiene que cambiar y el impulso, impulso de nuestro es eh, hacia la modernización de, toda la e TV